Maraming humahanga Dito kay BBM Wala siyang katulad Gusto niya ang pag-unlad Bagay sa presidente Tanging gusto ng marami Kahit sinisiraan Tuloy lang ang laban Itong si Bongbong Mar kalusugan ng bayan Siya ang kailangan Aaho na sa kahirapan Bagay sa presidente Tanging gusto ng marami Kahit sinisiraan Tuloy lang ang lahat sara Sana tumakbo na Hala, BBM ang tiger ng norte At agila ng south si Sara Duterte Tantim na malakas, wala akong masabi Sulit na sulit, mahal ng marami Hala, BBM ang tiger ng norte At agila ng south si Sara Duterte Tantim na malakas, wala akong masabi panalo tayo pre Maraming humahanga Dito kay BBM Wala siyang katulad Gusto niya pag-unlad Bagay sa presidente Tanging gusto ng marami Kahit sinisiraan Tuloy lang ang laban Itong si Bumbong Marcos Pag-asa ng bayan Siya ang kailangan Aaho na sa kahirap bagay sa presidente Tanging gusto ng marami Kahit sinisiraan Tuloy lang ang laban At ang kaniyang tandem Duterte kung tawagin Itong si Inday Sara Sana tumakbo na Hala, Saksi sarado Duterte Tandim na malakas wala akong masabi Sulit na sulit mahal ng marami Hala BBM ang tiger ng norte At agila ng south si Sara Duterte Tandim na malakas wala akong masabi Panalo tayo pre